ရွှေမဟာတိရိခမ္မကြီးအတွင်၌ရင်မူမြို့ဓမ္မမာမကအဖွဲ့နှင့်မြို့သူမြို့သားနေသူနေသားများချီးမွမ်းခြင်းပါအပ်သောခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ဓမ္မပူဇာတပင်၌ဟောကြားအပ်သောကိုရွေးတဲ့လမ်းအကြောင်းတရားဒေသနာတော်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 ခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလူလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည် ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်အသင်္ချာတို့ဖြင့်လောလဲအပမေယံရေတွေ့တိုင်တာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးငါအတိဒုက္ခရာနိဥ္စာတချေလက်အင်္ဂါ မေတ္တာကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနေဆွန်ញင်းကြီးဟုကျတိထဝေ၅သွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဖရာဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်ပြီးခေရန်လက်ချေမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိမ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာ ရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်ပြီမဟာကရုဏီကတတတ္တဝါများရင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသော တသနာတသဝေနယများစွာ တတဝါဤချမ်းသာစေပါလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းကားသဖြင့် နာထမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအာနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အထုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း ကိုရွေးတဲ့လမ်းလောကလူတွေဟာဘဝရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုရွေးတဲ့လမ်းကိုရှောက်နေကြတာပဲလို့ပြောလို့ရတာဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာကိုရွေးတဲ့လမ်းပေါ်မှာကိုလျှောက်ပြီးတော့ကိုဘဝကိုတိဆောက်သွားကြတာဖြစ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဒေသနာတော်တွေထဲမှာ ပုဂ္ဂလတုတ်တံဆိုတာပတိနိရိကောသလမင်းကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုး ခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးခွဲခြားပြီးဟောတဲ့ထဲမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးဟာတုံးတဲ့တူအခြေအနေချင်းမတူပေမဲ့လို့လူသားတွေကြီးပဲဖြစ်ပြီးတော့ဘဝခရီးကိုလျှောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကလျှောက်သွားကြတာတွေပဲတွေ့ရတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတရားကောင်းစဉ်လေးကိုမှတ်လို့လွယ်အောင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုရွေးတဲ့လမ်းအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားနာပြီးလို့ရှိရင်ကိုဟာဘယ်လိုအနေထားဘဝမှာဘယ်အနေထားရှိသလဲဘယ်လမ်းကိုရွေးပြီးတော့ရှောက်မလဲကိုရွေးတဲ့လမ်းမှန်ကန်တဲ့လမ်းဟုတ်ကလားလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်တွေနဲ့ညှိပြီးတော့ကိုရွေးတဲ့လမ်း မှားနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲထပ်ပြင်မှုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းကိုရပ်ဆိုင်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းတစ်ခုရှောက်ဖို့လိုအပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကမှန်တဲ့လမ်းနဲ့မှားတဲ့လမ်းလမ်းမှန်လျှောက်လို့ရှိရင်တော့လမ်းဆိုးရင်ကောင်းတာတွေ့မှာပဲလမ်းမကိုရှောင်မိပြီဆိုလို့ရှိရင်လမ်းဆုံးရင်တော့ဒုက္ခရောက်မှာပဲဒါကပဂတိလမ်းနေမှာတောင်ဒီအနေထားမျိုးတွေ့သေးတာပဲ လမ်းမကိုလိုက်သွားပြီဆိုလိုက်ကြတဲ့နောက်ဆုံးမှာလမ်းမရဲ့အဆုံးမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အန္တရာယ်မျိုးစုံကြုံကြရလမ်းမဆိုတာကိုရောက်ချင်တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတာကိုရွေးချယ်တဲ့ဘယ်နေရာကိုသွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းရောက်တဲ့လမ်းကိုလမ်းမှန်လို့ပြောတာအေးလမ်းမဆိုတာကိုရွေးချယ်တာကိုရောက်ချင်တာက တနေရာရောက်သွားတာကတနေရာလို့ဆိုရင်လမ်းမလို့ခေါ်ရမှာပေါ့တဘာဝပဂတိလမ်းများကိုအဲ့ဒါလို့ခေါ်ရတယ်လို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဘဝခရီးကိုရှောက်လမ်းရတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုလိုချင်တဲ့အဖြေတွေတော့မဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့အခြေအနေတွေကို မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမလို့သတ်မှတ်ရကိုလိုချင်တာတွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လမ်းမှန်လို့ဒီလိုသတ် မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကတိတိလင်းလင်းဟောထားတာရှိတယ်လေမိစ္ဆာမက္ခတမ္မာမက္ခဆိုတာအဲ့တော့မိစ္ဆာမက္ခဆိုတာမိစ္ဆာဆိုတာမှားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုမိစ္ဆာမက္ခလို့ဒီလိုပြောတာတမ္မာမက္ခဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ချီးမွမ်းပွယ်ကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် လျှောက်လန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချမ်းသာဒုက္ခတွေကိုရစေပြီးသူ့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒကိုပြည့်ဝစေနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလို့ဒီလိုယူရမယ်အဲ့တော့အခုလောကမှာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေပြောပြောနေကြတဲ့မက်မက်နဲ့ပြောနေတဲ့စကားဟာလမ်းကြောင်းကိုပြောတာပဲမက်ကဆိုတာပါဠိစကား အဲ့ဒီပါဠိစကားမက်ကကိုပဲခဆိုတဲ့အတန်ဖြုတ်ပြီးတော့မက်လို့ပြောနေကြတယ်အေးအဲ့ဒီကနေအတန်တွေဘယ်ထိအောင်ထွက်လာတော့ဆိုမက်ကြတယ်တို့ဖိုကြတယ်တို့ဒီလိုတွေဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့မှတ်ထားဖို့ရာကမက်ကဆိုတာရသော်ဗျာကမက်ကလို့ခေါ်တာတနည်းအားဖြင့်မြန်မာလိုလမ်းကြောင်းလို့ပြောတာနှမျိုးရှိတယ်ရှေ့က မိစ္ဆာမက္ခနဲ့အမ္မာမက္ခလို့မှားရွေးတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းလို့ဒီလိုနှမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့ဒီထက်မဲ့မှားရွေးတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းပဲအင်္ဂါ၈မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားတယ်အင်္ဂါ၈မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းပဲအင်္ဂါ၈မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ် တော့မာရွေးနဲ့လမ်းကြောင်းဆိုတာဘာတော့ပြောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမာရွေးနဲ့အမြင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမာရွေးတဲ့အတွေ့အမြင်မှားပြီအတွေးမှားပြီဆိုရင်ဒုက္ခရောက်မှာပဲပေါ့။ဟောမိစ္ဆာဝါစာအပြောမှားမိစ္ဆာကမ္မန္တအလုတ်မှားတယ်မိစ္ဆာအာဇီဝအသက်မွေးမှုမှားတယ်။ မိစ္ဆာဝါယာမကြိုးပမ်းအထောက်မှုတွေမှားတယ်မိစ္ဆာတတိစိတ်နဲ့အာယုံတွေးဆုံမှုတွေမှားတယ်မိစ္ဆာတမာတိစိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုအာယုံတစ်ခုတည်းကိုစူးစိုက်မှုဟာလည်းမှားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီအမှားရှိရနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာကိုမိစ္ဆာမက္ခလို့ခေါ်တယ်တမ္မမက္ခမင်္ဂန်နဲ့လမ်းကြတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိမင်္ဂန်နဲ့အမြင် မှန်ကန်တဲ့အမြင်ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စကားလုံးကအမြင်လို့ပြောတာဖြစ်သောကြောင့်မှန်ကန်တဲ့အမြင်အဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဆိုတာဉာဏ်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်သောကြောင့်မမှန်ကန်ကန်နားလည်ခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်မမှန်ကန်ကန်သိခြင်းလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါမို့နိုင်ငံသားတွေဘုရားဘာသာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ပြီဆိုရင်တိုင်းကိုဘယ်လိုပြန်လဲဆိုရင် right view လို့ပြန်လို့ရှိရင်တော့စကားလုံးနဲ့နှိစက်တဲ့အတိတ် right view လို့လည်းပြန်တယ် right vision လို့လည်းပြန်တယ် right understanding ဆိုတာတော့ဉာဏ်ရဲ့သဘောကိုဖော်ပြတဲ့ပြန်ဆိုချက်ပဲဟောအဲ right understanding ဆိုတာမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်မှုဒါကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တာဆိုလိုတာကအတိညာဏ် ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်အသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားမှမှန်ကန်မှုကိုရလောကီကိစ္စတောင်မှပဲအသိဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားပြီးလုပ်မှမှန်ကန်တယ်ပေါ့အသိဉာဏ်မဟုတ်ခဲနဲ့တစ်ဖက်သားကိုယုံကြည်တဲ့တရားနဲ့သွားပြီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှားနိုင်နေတယ်ပေါ့သူပြောတာယုံလိုက်တယ်ဟိုလူပြောတာယုံတယ်ဒီလူပြောတာယုံတယ်သို့တော့ကိုယ်ပိုင်စဉ်းစားတဲ့အသိဉာဏ်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထိုယုံကြည်မှုမှန်သမျှမှန်ကန်မှုမဖြစ်နိုင်ဘူး ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာမှာယုံကြည်မှုမဂ္ဂင်၈ပါးထဲမှာထည့်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတာမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်မို့တခြားဘာသာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုအဓိကကျဒါကြောင့်မို့ခြားဘာသာတွေမှာဆိုရင်တော့သူတို့က faith ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးယုံနေ interfaith ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အခုခေတ်မှာဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတာရှိတယ် interfaith ဆိုတာ သူယုံတာကဘာယုံတယ်ငါယုံတာကဘာယုံတယ်ယုံကြည်မှုတွေဘာသာတရားတွေမှန်သမျှကို faith လို့ပဲဒီလိုပဲခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့ပြောနေကြအဲ့တော့တကယ်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဟာယုံကြည်မှုဆိုတာအဓိကမဟုတ်ဘူးဘယ်ရှင်ပါတဲ့မှာဆိုရင် right understanding နားလည်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေခုလိုတရားပွဲကြီးကျင်းပပြီးတော့နားလည်အောင်တရားနာချရ အေဒီတဲ့တတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတွေသင်ယူချရအခုဒီတရားနာတယ်ဆိုတာလဲသင်နေတဲ့သဘောပဲပေါ့နာပြီးတော့နားနဲ့သင်နေတာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေအမှန်ကန်သိရတရားနာတယ်အဲ့တော့နာပြီးဆိုတဲ့နောက်မှာကိုလုံးဝမဲ့တာဝန်ကဘာတော့ဆိုရင်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်မှုဆိုတာနောက်ကလိုက်ဖို့လိုတယ်အဲဘုန်းကြီးအပြင်ဘယ်လိုဟောသွားတာပဲဘယ်လိုဟောသွားတာ လက်တွေ့နဲ့ဘဝနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်အသုံးချဖို့လိုသေးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဒီတိုင်းပဲကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ញင်စဉ်းစားဖို့အမြဲတမ်းဟောတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တရားဓမ္မကိုနားတယ်နားပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘဝနဲ့လေ့လာသုံးသပ်ကြည့်တယ် apply လုပ်ကြည့်တယ်လက်တွေ့သုံးချကြည့်ဟောဒီလက်တွေ့သုံးချကြည့်တဲ့အခါမှာ ဒီဟာကမှတ်နဲ့မမှန်ဘူးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချကြအေးမြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့ကာလမတုံမှဆိုလည်းပဲဒီလမ်းမဆုံးမှုလောကလူတွေကလမ်းဆုံးနေတာဘယ်မှာလမ်းဆုံးနေတော့ဆိုဘယ်နေရာမှာလမ်းဆုံးတော့ဆိုရင်ပပ္ဖရူပတ္တ ဒီစကလုံးလေးအပြင်မှတ်ဖို့သားဖို့ကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အတွေးလေးမှလမ်းဆုံးတယ်။ဘာဖြစ်လို့မှတ်သားထိုက်တာလဲ။ဘာကြောင့်မှတ်သားလက်တွေ့ဘဝနဲ့ဘလို့ကိုက်ညီတယ်လဲမကိုက်ညီဘူးလားဆိုစဉ်းစားဖို့ကြတော့ပြင်းသွား။အဲ့ဒါလို့မစဉ်းစားဘဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကလက်မခံရဘူးတဲ့။ဒီလိုဆိုလို့တာနော်။ကာလမတုတ်ထဲမှာမာဘဘရူပတိုက်မှတ်ထိုက်တယ်ဆိုတာလေးနဲ့လည်းမမှတ်နဲ့အောင်နဲ့။ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားကြတယ် ဟောနောက်တစ်ခါဟိုလူပြောဟုံလုံးလို့ဒီလူပြောဟုံလုံးလို့ tradition အစဉ်လာစကားသို့မဟုတ်နော်တဆင့်ကြားတဲ့အနုတ္တတတဆင့်ကြားလာဟိုလူပြောဒီလူပြောကနေတဆင့်ကြားလာအဲ့ဒီလိုတဆင့်ကြားတာကိုလည်းပဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားမရှိဘူး။အော်ဒီလိုကြားတာဒါဟုတ်တာပဲလို့ဆိုပြီးတော့လက်ခံဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားကဘလောက်ထိအောင်ဟောထားတော့ဆိုရင် မာပိဋကတံပါဒနေပိဋကဆိုတာဒီပိဋကစာပေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးပိဋကဆိုတဲ့စကားလုံးကသင်ရတဲ့စာပေကိုဆိုလိုတယ်ဘယ်ဘယ်သူပဲသင်တဲ့စာပဲဖြစ်ဖြစ်လောကမှာသင်ယူတဲ့ချမ်းစာမှတ်လည်းမြလောကီပညာပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘပဲပညာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ယူတဲ့ချမ်းစာအလုံးလောကလူတွေကစာရဲပါတယ်ဆိုပြီးတော့လမ်းဆုံးတတ်တယ်လေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့လမ်းမဆုံးဖို့ စာရဲပါတယ်ဆိုတိုင်းလက်မဆုံးနဲ့မှတ်မထားနဲ့အောင်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့စဉ်းကျင်စဉ်းစားအောင်လို့ဒီလိုဆိုလို့ဆိုလိုတာကဘာလို့ဆိုရင်အခုပြောတဲ့ right understanding ပဲမမှန်ကန်ကန်နားလည်ဖို့တမာဒိဋ္ဌိနဲ့ကြိုးစားဖို့ဒါကိုဆိုလိုတာဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာဖြစ်ရတာဒီအတိညာဏ်ကိုခြေပြုဖို့တောင်းဖို့လိုအပ်အတိညာဏ်ဆိုတာသူကသူ ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်တရားနာရတယ်စာပေတွေဖတ်ရှုရတယ်လေ့လာရတယ်မေးမြန်းရတယ်မသိတာတွေကိုမေးတယ်ဉာဏ်နဲ့ဆွေးနွေးတယ်လေ့လာတယ်ဟောဒီကနေအသိဉာဏ်တွေရအဲ့ဒါလို့အသိဉာဏ်ရဖို့ကအဓိက ပြောတာကိုမှိတ်ပြီးတော့ယုံရမှာဟာအဓိကမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာတရားတော်မှာယုံကြည်မှုနဲ့ပညာသို့မဟုတ်တတ္ထာနဲ့ပညာ ဒီနှစ်ခုကတွဲဖက်ထားဒါမို့ဒီပရင်ဆရာတော်ကြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဆိုရင်ပါတယ်တတ္တာကိုပညာစောင့်မှလမ်းဖြောင်းတယ်တဲ့။အယုံကြည်မှုကိုပညာနဲ့ထိမ့်မပေးလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလမ်းလွဲသွားနိုင်တယ်။လမ်းချော်သွားနိုင်တယ်။ကြည့်လေမိရထားလမ်းချော်သွားတယ်ဆိုဒုက္ခရောက်။လေရင်မြန်ပြေးလမ်းမှာလမ်းချော်တယ်ဆိုဒုက္ခရောက်မှာ။ အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်တာကတခဏတဘဝပဲဒုက္ခရောက်တာ အတွေးတွေလမ်းချော်သွားပြီဆိုရင်တဏှာပါဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒါသတိထားရမယ့်ချက်တစ်ခုပဲပေါ့အဲဒါကြောင့်မို့တတ္တာကိုပညာနဲ့စောင့်မှလမ်းဖြောင်းတယ်တဲ့အနုမို့လမ်းချော်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအပြန်အလှန်ပညာဆိုတာလည်းပဲယုံကြည်မှုနဲ့ပြန်ထိမ့်ပေးရတယ် ပညာကိုတတ်တာစောင့်မှလမ်းဖြောင်းတယ်ဒီနှစ်ခုတညီယုံကြည်တယ်ဆိုတာပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်တဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာအဲ့တော့အသိပညာမပါတဲ့ယုံကြည်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံခြားစာပေတွေမှာဘယ်လိုသုံးလို့ဆို blind faith လို့မျက်ကန်းယုံကြည်မှုမျိုးခေါ်တယ်အဲ့ဒီတစ်ဖက်သားယုံကြည်မှုမျိုးအသိပညာမဲ့တဲ့ပညာယုံကြည်မှုအဲ့ဒီယုံကြည်မှုမျိုးကအန္တရာယ်ရှိတယ် အနေရှိတယ်ဆိုတာမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းမို့မရောက်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဘာသာမှာအသိဉာဏ်ကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ဟောဒီမက္ခကို ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ထားတာ right understanding နဲ့မမှန်ကန်နားလည်ရမမှန်ကန်ကနားလည်ဆိုတာမမှန်ကန်ကတွေးတတ်ဖို့လိုတယ်တော့မမှန်ကန်ကန်တွေးတယ်ဆိုတာဟာလည်းပဲအခြေခံအားဖြင့် ကိုချင်းတရားကောင်းမှဒါတွေကအမှန်ကန်လာမှာဖြစ်တော့ကြောင်းတမ္မာဝါစာမှန်ကန်တဲ့စကားပြောရတမ္မာကမ္မတအလုံးမှန်ကန်ရမယ်တမ္မာအာဇီဝအတမွေမှုမှန်ကန်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားအခြေခံပြီးတော့မှတမ္မာဝါယာမချူပန်းအထောက်မှုမှန်ကန်ခြင်းတမ္မာတတိစိတ်နဲ့အာယုံဆုံးပေးမှုမှန်ကန်ခြင်းနဲ့တမ္မာသမารိအာယုံလေးတစ်ခုပေါ်မှာစိတ် စုကြပြီးတော့တည်ငြိမ်သွားတာမှန်ကန်မှုဆိုအဲ့ဒီတဘာဝတရား၈ခုဒီဟာစိတ်ရဲ့အခြေအနေစိတ်ရဲ့စွမ်းရည်၈မျိုးတော့မဟုတ်စိတ်ရဲ့နော်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တဘာဝတရားစွမ်းရည်၈မျိုးအဲ့ဒီ၈မျိုးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်မှာ အခြေခံအားဖြင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီရှိနေတာနဲ့စွမ်းအားတွေတက်လာအောင်လုပ်လိုက်ပြီးတော့တစုတည်းတပေါင်းတည်း ဟန်ချက်နီနီနဲ့ဒီရှိခုဟာတလုံးစီတခဲစီဖြစ်သွားပြီဆိုရင်မက္ခအဲ့တော့မက္ခဆိုတာဒီရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာတခုတည်းကိုမက္ခမခေါ်ဘူးအလုံးပေါင်းပြီးတော့စုလိုက်တဲ့ဟာကိုမက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒါမို့လန်းလန်းလို့ပြောတာဟာဒီရှိခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလို့ပြောအဲ့တော့မင်္ဂန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုရှောက်တတ်ဖို့ရအတွက်ဘုန်းကြီးတို့တွေဘာလို့อ่ะ မမကန်ကနားလည်ဖို့ကြိုးစားရမယ်မမကန်ကတွေးတတ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါလို့နားလည်ဖို့မကန်တွေးတတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ကိုချင်းတရားတွေးပြီးပြောတဲ့ဟာကအကောင်းဖြစ်ရတမ္မာဝါစာတွေးပြီးလုပ်တဲ့ဟာလည်းအကောင်းဖြစ်ရတမ္မာကမ္မတတွေးတော်ဆင်ခြင်မှုအတိညာပါတဲ့အသက်မွေးမှုဟာလည်းမှန်ကန်တဲ့အသက်မွေးမှုတဲ့အဲ့ဒီကိုချင်းတရားကောင်းပြီဆိုမှ လူစိတ်ဟာလည်းတည်ငြိမ်မှုရနိုင်ဒါကြောင့်မို့ နောက်ကလာတဲ့ကြိုးပမ်းအထုံမှုတို့စိတ်နဲ့အာယုံဆုံးနေမှုတို့စိတ်ဟာအာယုံပေါ်မှာစုစည်းကြရောက်မှုလို့ဆိုတဲ့တမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေဟာလည်းပဲအာလုံးစွမ်းဆောင်မှုတွေပြည့်လာအဲ့ဒီစွမ်းဆောင်မှုပြည့်တာပြည့်တာမပြည့်ခင်အနေထားကိုပုပ္ပဘာကမက်လို့ခေါ်တယ်အာလုံးစွမ်းအားတွေပြည့်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါမက်လို့ခေါ်ပြန် အရိယမက်လို့ခေါ်တယ်အရိယမက်မှာလည်းပဲစွမ်းအားအပြည့်ဆုံးမက်ကိုအရတ္တမက်လို့ခေါ်တယ်စတင်ပြီးစွမ်းအားရတာကိုသောတပတိမက်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာစွမ်းအားတက်လာရင်တဂရဂမိမက်ဒီတဲ့စွမ်းအားတက်လာလို့ရှိရင်အနာဂမိမက်အတက်ဆုံးကြတော့အရတ္တမက်လို့ဟောမက်မက်ဆိုတာဘလူပြောတာတော့ဒီရှိခုဒီရှိခုကတဏီတဲ့ဟန်ချက်ညီညီလောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် ဒါပြည့်စုံမှုလို့ဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရွေးတဲ့လမ်းအခုလမ်းကိုရွေးကြတယ်ကိုရွေးတဲ့လမ်းဘယ်လမ်းကိုရွေးချတယ်လဲကိုယ့်ဘာကိုမြတ်စွာဘုရားဒီတုတ်တံမှာလူစားလူဘဝမှာအခြေအနေနှစ်ရက်နဲ့လူနှမျိုးကိုရှင်းပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ပေါ့လူနှမျိုးဆိုတာအကျမ်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဒါလောကီအဆင့်နဲ့ပြောပြတာနော်လူနှမျိုးဆိုတာ လူတစ်မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်နှိမ်ကြတဲ့မျိုးရိုးရှိတဲ့လူတစ်ယောက်နှိမ်ကြတဲ့မျိုးရိုးမှာလူဖြစ်တဲ့လူတစ်ယောက်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အခုအခုခေတ်မှာနှိမ်ကြတဲ့မျိုးရိုးဆိုတာသတ်မှတ်ထားတာတိတ်မရှိဘူးလားတိတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဒီမြန်မာနိုင်ငံနားမှာရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြတော့သူကနှိမ်ကြတဲ့အမျိုးဆိုတာ လူတကာကသူတို့ကိုအမတမဆက်ဆုပ်တယ်ထိတောင်မထိအန်တချေဘောလို့ခေါ်တယ်မထိရမကင်ရတဲ့လူလူရင်းတောင်မတရီဘူးနော်မထိရတဲ့အမျိုးရှိသေးတယ်ဘလောက်ဝကောင်းစားလားဝော့လားဘလောက်ဖီးလိမ့်လားလားမထိရတဲ့လူမျိုးရှိထိရင်တဏဟောမင်္ဂလာရုပ်တယ်ပေါ့သူတို့အယူဆကိုပြောတာနော်အဲ့ဒါကိုဇတ်နှိမ့်လို့ခေါ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံမျိုးဆက်နှိမ့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအန္တချေဘောလို့ သုံးတဲ့စကားလုံးကအန္တခြေပုံထိထိလို့ကင်လို့မရတဲ့အမျိုးတွေတဲ့အဲ့လိုသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကလည်းရှိတယ်ဒီလိုဇက်ခွဲထားဘာလို့လဲဆိုအိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ဇက်ခွဲခြားမှုစနစ်ဟာခဏိတိရှိတော့မယ်ဟောတစ်ချိန်တုန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဇက်ခွဲခြားထားတာလေးတွေရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကမိလိုက်တယ်အခုတော့တိတ်ပြီးတော့မတွေ့ရသလိုဖြစ်တယ်ပေါ့ရှင်းတော့ကဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင် ဖရာကျွန်တို့ကြောင်းကျွန်တို့ကေဘာတို့သူဘရာဇာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။တမန်လူတွေအရာတိုင်းမှာသူတို့ကတိတ်ပြီးတော့မဝင်ဆန့်ကြဘူးပေါ့။ဇက်ခွဲခြားထားတဲ့အနေထားမျိုး။အဲ့တော့ဇက်ခွဲတယ်ဆိုတာလူတွေဟာတဦးနဲ့တူဒီဆိုလိုတာကတော့အာဝါဟဝိဝါဟသဘောတဦးနဲ့တူအိမ်အောင်ရတာမပြုတ်တဲ့မပြုတ်ရအောင်ရှောင်ထားတဲ့အမျိုးတွေ ရှောင်ထားတဲ့အမျိုးတွေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအဲ့ဒါလို့လူဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာအောက်တန်းကျတဲ့အမျိုးဆိုတာဘယ်လိုအမျိုးတွေကိုခေါ်တာတော့ဆိုစာပေမှာနံပါတ်1ကစန္ဒာလဆိုတဲ့အမျိုးတဲ့အလုံးကြောက်ကြလိုက်မယ်မာတင်ကဆိုတဲ့ဇာလန်းကိုလေမာတင်ကဇာလန်းအလုံးကြောက်ကြတာအဲ့တော့စန္ဒာလဆိုတာအမှန်တမ်းအောက်တန်းကျတယ် ဒီပတ်စံချမ်းသာပြီးတော့ဇာမျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအမြဲတမ်းသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်တယ်ဒါဇာမျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနိုင်ကျင့်တာဂတိထိရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ကိုအိန္ဒိယမှာနိုင် နေတော့ကဇာမျက်နဲ့ဇာနိုင်အနိုင်ကျင့်တာတွေကိုမကြာခဏလမ်းပေါ်မှာကြုံခဲ့ရတာရှိတယ်ပြေချူဆိုတဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးကိုသွားတော့အပြန်ကြတဲ့အခါသုံးမင်းကားနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကအိန္ဒိယကဘုန်းကြီးတစ်ပါးနဲ့ သုံးမိတ်ကားပေါ်မှာစီးပြီးတော့လာအဲတက္ကသိုလ်ကျောင်းပေါ်ရောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျောင်းသားနှစ်ယောက်လူကြီးတန်တန်နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီကားတားပြီးတော့စီးလာလမ်းလည်းရောက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကကားရခိုင်းပြီးတော့ဆင်းသွားပတ်စံပေးမတော်ပေးမတော်တော့ကားသမားကလိုက်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ကားသမားကိုမျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ပဲထိုးကြည့်တယ်ဟိုကောင်ကမတောင်းရတော့ဘူးဆက်ပြီး မေးကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကောင်တွေကဇက်မြင့်နေတဲ့သူတို့မရှင်ရဲဘူးနော်ရှင်လိုက်ရင်ဒုက္ခရောက်တော့အဲ့ဒါလို့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဒီဟာတွေကခဏအထိမမြင်ရင်ဆုံးရှိနေတော့ဇက်ဇက်ခွဲခြားမှုစနစ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဗျာတရားတော်တွေကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကလူနေမှုစနစ်တွေကိုထင်ဟနေတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုတတိထားဖို့လိုတယ် အဲ့ဒီမှာကြည့်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိစကုလအောက်တန်းကြတဲ့မျိုးမှာလူလာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးတုံးဆိုနံပါတ်1ကစန္ဒာလနော်စန္ဒာလဆိုတာဗမာတွေကတော့လွယ်လွယ်ကူကူဒွန်းစန္ဒာလို့ပြန်လိုက်ကြဒွန်းစန္ဒာစန္ဒာလဆိုတာ အမတမကြံ့ကြံ့ထန်ထန်လောက်ကင်စားတော့ရတယ်သူများအညစ်ကြေးတွေတန်ရှင်းရတာတို့ဘာတို့ကစားပြီးတော့အောက်တန်းကျတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်ပုံကူမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကဝေနနှီးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ကြရတယ်ဒါသူတို့ခေတ်ကသူတို့နိုင်ငံမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေပေါ့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေလုပ်ထားတယ်တို့ဒါဒီခေတ်ဒီအကောင်လုံးကဗမာပြည်နဲ့တော့နေတာဒမုတ်ဆိုးတံခါလုပ်ငန်းတွေလုပ်ထားတော့ ဒါလည်းပဲတစ်ချိန်တုန်းကဒီကနေ့ခေတ်တော့ဒီခေတ်ဆိုတာကပြောင်းသွားတယ်တခါတခါဒီအရက်ထဲမှာရှိတော့ကဂုံမရှိတဲ့အလုပ်ပဲပဲလို့ဒီခေတ်မှာဂုံရှိတဲ့အလုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့စဉ်းစားကြည့်မိတယ်ငငယ်တုန်းကဘုန်းကြီးတို့မွေးဖွားတဲ့ဇာတိရွာမှာဇာတိရွာကမြစ်ကမ်းနဲ့နီးတယ်ဆိုတော့ပဝန်းကျင်မှာ နေရာကိုင်းကျွန်းနေလောက်ကင်စားတော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများတယ်သို့တော့ခွန်ကြီးတို့နေတဲ့မွေးတဲ့ရွာရဲ့ရွာမှာတအိမ်တည်းပဲတန်ဃာလောက်တာရှိတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအဲ့ဒီတန်ဃာလောက်တဲ့အိမ်ဟာဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်ဖုံးရှုွယ်ရှုငွယ်ရှုလေးပဲတခြားအိမ်တွေနဲ့တိတ်ပြီးမဆက်ဆံညာသူ့ကိုတိတ်မဆက်ဆံညာတခြားအိမ် အဲ့ဒါလိုနေတာကိုတွေ့ရကျန်တဲ့အိမ်တွေကနေရာကိုင်းကျွန်းလောက်ကင်စားတော့ကြတယ်နေရာကိုင်းကျွန်းလောက်ကင်စားတော့တယ်အေးအင်းတိုင်တို့အင်းတကြီးတို့ကလေလာပြီးတော့ငါးယောက်တဲ့အခါဝယ်စားတယ်သို့တော့မိမိကိုယ်တိုင်ရေထဲမှာငါးများတာတို့ငါးဖမ်းတာတို့ဒါတွေမလုပ်ဘူးလုပ်တဲ့လူကိုလည်းပဲအဲ့ဒီရွာကတိတ်ပြီးတော့အဖက်မလုပ်ကြဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ငယ်တော့တွေ့ကြတယ် ဒီကနေ့ခေတ်တော့အဲ့ဒါလုံးဝဂုံရှိတယ်ဖြစ်တယ်နော်ပြောင်းလဲလာမှုဟာရှိတယ်ဒီကနေ့ခေတ်မှာမိဘကိုရိုသေပြီးတော့မိဘကိုလေးစားပြုစုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာချီးမွမ်းခံရအေးနောက်စနစ်တန်းရောက်လို့ရှင်မိဘကိုစော်ကားတဲ့လူကချီးမွမ်းခံရမယ်တဲ့ရိုသေတဲ့လူတွေကဟောအကဲ့ရဲ့ခံလူနိုင်လူနှုံလူအဆိုပြီးတော့ ပြောင်းသွားတယ်ဆိုတာကိုဒါအမတန်မှဒီကနေ့ခေတ်မှာကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကချီးမွမ်းခံနောက်တစ်ခေတ်ကျအကုသိုလ်လုပ်တဲ့လူကချီးမွမ်းခံအောင်ပြောင်းပြန်ရှင်းလင်းပြီးတော့ဟောထားတာရှိတယ်ယနေ့လူသားများရဲ့လက်ခံကဘာဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားကိုလူတွေနားလည်အောင်လို့ရှင်းရှင်းလေးဟောပေးထားတာရှိတယ်အဲယနေ့လူသားများရဲ့လက်ခံကဘာဆိုတာအမတန်မှနီးနီးနီးနီးလာတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့ဒါကိုရွေးတဲ့လမ်းကိုကိုလျှောက်နေကြတာပဲ ကိုရွေးတဲ့လမ်းကိုကိုလျှောက်တာအေးကောင်းပြီဆိုလိုတာကဒီလောကမှာလူရလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်အောက်တန်းကြတဲ့အမျိုးလို့ဆိုတာတစ်ခေတ်တစ်ခါမှာသတ်မှတ်ထားတာရှိဒီကနေ့ခေတ်မသတ်မှတ်ပေမဲ့ဟိုခေတ်တုန်းကသတ်မှတ်ခဲ့တာရှိအဲ့ဒါဟိုခေတ်တုန်းကသတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အနေအထားရပြောတယ်လို့ဒီလိုမှတ် ဒီကနေ့ခေတ်မှာတတ်မှတ်ချက်ကလည်းပဲဒီကနေ့ခေတ်နဲ့ပဲသက်ဆိုင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်နောက်တစ်ခေတ်ရောက်လို့ရှိရင်လည်းပြောင်းလဲတတ်မှတ်မှုတွေဖြစ်လာအောင်မှာပဲဒါလူလောကလူဖြစ်စဉ်ကြီးရဲ့လူရဲ့ဒီဘဝတမိုင်းကြီးဆိုတာသာဝရရွေးရှားနေတဲ့အနေအထားကြီးတစ်ခုပဲမတူညီတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့သွားနေမှာပဲပြောင်းလဲနေတဲ့တမိုင်းဖြစ်စဉ်ကြီးထဲမှာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေရဲ့ကိုချင်းတရားဆိုတာ လူတွေဘယ်လိုပြောင်းပြောင်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားသာဝရမှန်ဘယ်တော့မှဘုရားဟောတဲ့တရားဟာဒိတ်အောက်သွားတယ်လို့မရှိဘူးသို့တော်လူတွေရဲ့ကျင့်သုံးမှုအနေထားလောကရဲ့တတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ပြောင်းလဲမှုတွေရှိတတ်တယ်ဒီလိုပဲမှတ်ကဲကောင်းပြီအောက်တန်းကြတဲ့မျိုးရိုးမှာသွားဖြစ်ပြီဒီနိုင်ငံမှာတော့အောက်တန်းကြတာတတ်မှတ်ထားတာတိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးထား အောက်တန်းကျတာအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကျတော့ဒါအဓိပ္ပာယ်သိရှိအဓိပ္ပာယ်သိရှိအဲ့ဒီလိုအောက်တန်းကျတဲ့အမျိုးမှဖြစ်တာကဒါတစ်ခုဖြစ်ရုံနဲ့မကဘူးသူကပစ္စည်းဥစ္စာလည်းအမတန်မှမွဲတယ်နေ့စဉ်စားရည်နေရည်ကိုအမတန်မှခဲခဲရှာကြံပြီးတော့စားရစားဝတ်နေရည်အမတန်မှဒုက္ခရောက်ဟောအောက်တန်းကျတဲ့အမျိုးမှလည်းဖြစ်တယ်ဆင်းရဲမွဲတေတာလည်းရှိတယ် တော့ဒါတွေပဲပြီးပြီလားဆိုမပြီးသေးဘူးဆင်းရဲမွဲတွေ့ရုံနဲ့မကဘူးလူကလည်းပဲယောဂထူပြောတယ်တဲ့ဟောယောဂထူပြောတယ်ဆိုတာဟာကျိုးနေတာလည်းပါတယ်ကန်းနေတာလည်းပါတယ်ခြေပြက်လက်ပြက်အော်ဒီလိုဒုက္ခတွေဒုက္ခိတဘဝရောက်ကြည့်နော်လူဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာအမျိုးမျိုးကလည်းအောက်တန်းကြတယ်စာဝတ်နေရေးကလည်းမပြည့်စုံဘူး မျိုးရိုးအောက်တန်းကြပြီပဲစားစရာပြည့်စုံနေတော်သေးတယ်ခုကမျိုးရိုးကလည်းအောက်တန်းကြတယ်စားစရာကလည်းမပြည့်စုံဘူးနောက်ပြီးတော့လူကိုယ်တိုင်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပဲရုပ်ဆင်းအင်္ဂါမရှိတဲ့အပြင်မှာနော်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါမရှိတဲ့အပြင်မှာမျက်စိကန်းနေတယ်ခြေထောက်ကြီးကခွင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးရုပ်ပြည့်စင်ပြည့်ပုံစံကြီးဖြစ်နေတယ် အဲ့ဒါလူဘဝမှာဒီလိုလူမျိုးတွေမရှိဘူးလားလို့ဆိုရှိရှိဒါကလူဘဝအတန်းစားတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာအေးဒါကံပဲပေါ့ဒီလိုနေရအဲ့ဒီထဲမှာစဉ်းစားကြည့်တော့ဒါကသူ့ရဲ့အင်္ဂါ၃ခုရှိတယ်နေကြတဲ့အမျိုးမှလည်းဖြစ်တယ်စာဝတ်နေမပြည့်စုံပြီးဆင်းရဲတဲ့အမျိုးမှလည်းဖြစ်တယ်ယောဂါထုပြောပြီးတော့ကိုယ်အင်္ဂါ ချွတ်တဲ့တဲ့ပုံကိုလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုသူကအကောင်းကိုတစ်ခုမှမရှိဘူးကောင်းကိုတစ်ခုမှမရှိဘူးလူဘဝရအောင်ကဲနောက်တစ်ယောက်ကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်နောက်တစ်ယောက်ကြတော့လူတွေအထင်ကြီးတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့အမျိုးမှဖြစ်တယ်စားဝတ်နေရေးလည်းပြည့်စုံတယ်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကလည်းလှပတယ်ကိုယ်အင်္ဂါလည်းပဲတန်ဆွမ်းတယ်ဟောဒီလိုလူကတစ်မျိုးပေါ့ ဲအဲ့ဒီနှမျိုးပဲခွဲကြည့်လိုက်ဘုန်းကြီးတို့လောကကြီးကိုလူဘဝမှာလူတန်းစားနှမျိုးကိုခွဲကြည့်လိုက်ဒါကဘယ်သူကခွဲတာတုံးဆိုဘယ်သူကမှမခွဲဘူးကံတရားကနေခွဲပေးလိုက်တဲ့လူတန်းစားနှစ်ရဟောအဲ့ဒီလူတန်းစားနှစ်ရဟာဘဝရဲ့အကျိုးပေးနဲ့အခုလိုကွဲလာဒီကွဲပြားခြားမှုဟာဘယ်သူမှဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအတိတ်ဘဝကလုပ်ခဲ့တဲ့ကံတွေရကိုယ်ဘဝအကျိုးပေးရအခုလို့ ဘဝကွဲပြားခြားနားမှုနှစ်ခုနဲ့ကြုံကြရတာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့ဒါလို့ကြုံကြတဲ့အခါမှာဘယ်လမ်းကိုလျှောက်ကြသလဲဒီလူနှစ်ယောက်ဘယ်လမ်းကိုလျှောက်ဆင်းရဲမွဲတေပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူကဘယ်လမ်းကိုလျှောက်မိကောင်းဖခင်သာသမီဖြစ်ပြီးတော့နော်စိတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပြည့်စုံလို့ရုပ်ရှင်အင်္ဂါပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်လမ်းကိုလျှောက်ကိုရွေးချယ်တဲ့လမ်း ကိုရွေးတဲ့လမ်းကိုကိုလျှောက်ကြတာအကြည့်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလျှောက်တဲ့လမ်းပေါ်မှာ အမိပြုတ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူတို့ရဲ့ destination လို့ဆိုရယ်ပန်းတိုင်ဘဝအဆုံးသတ်ရမယ့်နေရာတစ်ခုကိုညွှန်ပြထားတာရှိအဲ့ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲအခုဟာကပြင်လို့မရဘူးအေးလူတော့ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီးတော့ဆင်းရဲမွဲတည်တဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာသူဘယ်လမ်းကိုလျှောက်တယ်လဲလို့သူလျှောက်တာလမ်းနှစ်သွယ်ရှိတယ်ဟောအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကလမ်းနှစ်မျိုးကိုလျှောက်တယ်ဒါလမ်းတစ်သွယ်ဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်ခုနကမှားရင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူလျှောက်တယ်ဆိုလိုတာကဘာတော့ဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်တွေသူလုပ်တယ်ဝစီဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်မနောဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလူကိုယ်တိုင်ကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ပြီးတော့ ယောဂထူပြောတဲ့ဘဝဆင်းရဲတဲ့ဘဝရောက်နေမယ်လှုပ်တာကမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကြီးပဲလှုပ်တယ်သူများတဲ့တတ်မလားတတ်တယ်သူများဥစ္စာခိုးမလားခိုးတယ်ကြုံကြုံသလိုလစ်မယ်ဆွဲမယ်ဟောကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးတဲ့ဒုစရိုက်အလုပ်တွေနဲ့ပဲအသက်မွေးတယ်ကြည်ဘဝမှာအခုရလာတဲ့ဘဝကလည်းနှိမ့်ကြသေးတယ်နှိမ့်ကြစေတတ်တဲ့ဘဝတွေကိုလည်းပဲလှုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့ အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနှိမ့်ကနေအနှိမ့်ဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါသူရွေးတဲ့လမ်းကအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားရွေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားရွေးလိုက်တယ်ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတစ်ချိန်တုန်းကအမျိုးဆက်ခွဲပြားပြီးတော့ထားတာစာအုပ်လေးတစ်အုပ်မှဖတ်ရတယ် ခုနကအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာခွဲခြားတာစန္ဒာလာတို့ဝေနာတို့နေသာရတို့ပုဂ္ဂုတတို့ဆိုတဲ့ဒီအောက်တန်းကြတဲ့အမျိုးတွေကိုခွဲပြတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့တစ်ချိန်တုန်းကခွဲခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကအမျိုးတွေကဘာတွေတော့ဆိုချောင်းဖြူချောင်းဖြူဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးကတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာတော့ဆိုရင်သူတို့ချင်းချင်းခေါ်တဲ့ဟာပေါ့တရောင်းစားမျိုးเนาะဗမာပြည်မှာလည်းတရောင်းစားမျိုးရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ ဖျားကျွန်ကြောင်းကျွန်နောက်ပြီးတော့ကဲပါနောက်ပြီးတော့သူပရာစာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခွဲတာတွေရှိသေးတယ်နော်ဗမာပြည်မှာတစ်ချိန်တုန်းကခေါ်ခဲ့တယ်အဲ့လိုခေါ်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာချောင်းဖြူတို့ကဲပါတို့ဖျားကျွန်တို့ဆိုတာဖျားเจ้าကနေမှကပ်ပြီးတော့တောင်းရန်စားတော့ပြီးတော့နေတဲ့ပုံပုံမျိုးအဲတချို့ချမ်းသာတဲ့ပုံပုံတွေလည်းရှိနေတယ်အရက်ထဲမှာနေတယ် သူ့မျိုးရိုးကသရောင်းစားမျိုးရိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးနှစ်ကြာရင်တော့သူကတစ်ခါလောက်တောင်းရတယ်တဲ့မတောင်းရင်ညူတတ်တယ်ဆိုတာငငယ်တော့မကြားဘူးတဲ့အဲ့ဒါပတ်သက်ရှိပြီမလို့တောင်းရတယ်တဲ့မတောင်းရင်ညူတယ်တဲ့ဒီအစွဲလမ်းကလည်းရှိသေးတယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်ကံကဘလောက်ဆိုးလို့မတောင်းရင်ညူမှကြောက်တော့မတောင်းခြင်းပဲနဲ့တောင်းနေရတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့မတောင်းမဲ့နေကြည့်ညူခြင်းမှလည်းညူမှာပေါ့သို့တော်လည်းအစင်လာယုံကြည်မှုကြောင့်တရောင်းသားဟာတရောင်းသားပဲပြန်ဖြစ်နေရတယ် အဲသူတို့ကတော့တိတိတသာအိမ်နေထွက်ပြီးတော့သရောင်းစားအဝတ်ဝတ်ပြီးတော့မတောင်းဘူးတဲ့ဘာလို့တော့ဆိုရင်ကိုအိမ်ကထမင်းညာလေးရှိရင်တော့ပေးသမအောင်ထမင်းမချက်အားသေးလို့ဘာလေးရှိရင်ပေးသမအောင်လို့အိမ်ချင်းချင်းတောင်းတဲ့အနေထားမျိုးလေးနဲ့တောင်းတယ်လို့ဘယ်လိုဖတ်ရစာအုပ်တွေအဲ့တော့သူဝရသာဆိုတာတွေလည်းငယ်ငယ်တုန်းကမိလိုက်တယ်ပေါ့မန္တလေးရဟိုင်းသုတ်တန်ထဲမှာဆိုသူဝရသာရှိတာ တချို့သူဝရသားတွေကအလွန်ချမ်းသာတယ်ရွှေတွဲလဲငွေတွဲလဲညဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကမြို့ထဲမှာဒီပြင်လူတွေလို့နေကြတော့တော့တင်းကြိုင်းမှာပဲနေကြလာတဲ့ညအချိန်မတော်လာရောက်ပြီးတော့မြုပ်တဲ့အလောင်းတွေပါလေပို့ရင်သူတို့ကဒါမြုပ်နှံပေးတယ်ပတ်စံငွေကြေးရကြတယ်ဟောဒါဗမာပြည်မှာတစ်ချိန်တုန်းကအဲ့လိုအနေထားမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့အဲနောက်ပိုင်းကျတော့ တခါနိုင်ငံရေးအစိုးရတွေလက်ထက်တုန်းကဖဆဝလအစိုးရလက်ထက်တုန်းကတွေးလိုက်ဖူးတယ်အဲ့ဒီကဲပါတွေနဲ့ဝန်ကြီးတွေနဲ့ထမင်းတူတူစားပြီးလူတန်းစားပပျောက်သွားအောင်ကြိုးစားမှုတစ်ခုသတင်းစာတွေကဟတ်လိုက်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ထမရဲ့ဒီကနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဇက်ခွဲခြားတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကမရှိလူချင်းတူတူပဲသို့တော့ဘဝကပေးတဲ့အခြေအနေကတော့မတူကြဘူးပေါ့ ဘဝပေးတဲ့အခြေအနေကတော့မတူဘူးမျိုးရိုးအနေနဲ့ကတော့ရှိခြင်းရှိမယ်သို့တော့ဆင်းရဲတဲ့လူရှိတယ်ယောဂထူပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ယောဂကင်းစင်ကျန်းမာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကောင်းပြီဘယ်လိုမျိုးရိုးဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောကိုရွေးတဲ့လမ်းကဘာလဲလူဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါဘာကိုရွေးတာလဲဆိုတာအဓိကကြတယ် အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်နည်းမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတဲ့အခါအခုလို့ဘဝမှာနှိမ့်ကြပြီးတော့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကလည်းပဲရုပ်ပြည့်ဆင်းပြည့်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူဘယ်လမ်းကိုရွေးလိုက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ဒုစရိုက်လမ်းကိုသွားရွေးတယ်ဒုစရိုက်လမ်းကိုရှောက်တယ်ဘာလို့လဲဒုစရိုက်လမ်းဆိုတာအတွေးကလည်းပဲမှန်ကန်တဲ့အတွေးမရှိဘူး သူများပစ္စည်းကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုတဲ့အဘိဓါတွေရှိတယ်သူများကိုတတ်လို့ဖြတ်လို့ညှင်းဆဲလို့တဲ့ဖြာပါဒဆိုတာတွေလည်းရှိတယ်ဟောစိတ်แท้ကအတွေးကိုကအကောင်းမတွေးလာဘူးတဲ့ဒါကမနောဒုစရိုက်ဒီဒုစရိုက်ကိုရွေးချက်တခါနှုတ်ကထုတ်ပြောတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲမုသာဝါဒလိန်ပြောတယ်ပိတုနာတယောက်နဲ့တယောက်မတက်အောင်ဂုံးတိုက်တယ်ဖရုဒဆဲတယ်ရေးတယ်ဉာဏ်နဲ့စကားတွေပြောတယ် တမ္ပပလာပအကျိုးမရှိတဲ့စကားပြောဟောဒုစရိုက်လမ်းကိုပဲစကားပြောတော့လည်းပဲဒီဒုစရိုက်လမ်းကိုပဲရွေးတယ်အလုံးလုံးတော့ရောအေးတတ်တယ်ဖြတ်တယ်တတ္တဝါလေးတတ်ချင်တတ်မယ်လူတတ်ချင်တတ်ချင်တတ်မယ်တတ်တယ်ဖြတ်တယ်သူများဥစ္စာကြုံကြုံသလိုခိုးတယ်လစ်တယ်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရအချင်းချင်းအပေါင်းအသင်းထဲမှာလည်းပဲဒီကာမကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သစ္စာမရှိကြဘူးဆိုတော့ဟောဖြစ်လာအဲ့တော့သူရွေးတဲ့အလုပ်ကဒုစရိုက်လုပ်ငန်းကိုသူရွေးတာဒါပြင်ဒုစရိုက်ကိုရွေးတဲ့လမ်းကိုဒုစရိုက်လမ်းကြီးကိုရွေးလိုက်တဲ့အခါသေသည်အခြားမဲ့မှာသူဘာဖြစ်ဒါဘုန်းကြီးတို့တွေကသေသည်အခြားမဲ့မှာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကတော့မသိဘူးပေါ့ဟောမြတ်စွာဘုရားကသေသည်အခြားမဲ့မှာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားဟောထားတာကိုယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တွေ ဒါကိုမှတ်သားချရတာတေသည်ချမ်းမဲ့နိုင်ငရဲတရိษံပြိတ္တာအတူရကယ်လို့ခေါ်တယ်အပေလေးပုံကိုကြားသွားတယ်လို့ဒါမြတ်စွာဘုရားဒါဥပမာနဲ့ဟောထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပဲတောင်ထိပ်ပေါ်ကနေတက်ကြည့်ရင်လမ်းကြောင်းကြီးငါးသွယ်မြင်ကြရအဲ့လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုကဖုံးနေတာ အောက်ကလူတွေကတော့အဲ့ဒီလမ်းမဲ့မြင်ရတယ်လမ်းရဲ့အဆုံးကိုမမြင်ရဘူးသို့တော့တောင်ထိပ်ပေါ်ကတက်ကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလမ်းရဲ့အဆုံးကိုမြင်နေရတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကြီးကဖုံးနေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးကဖြောင်ဖြူပြီးတော့ตายရတဲ့လမ်းကြီးကိုရှောက်သွားလိုက်တာဆုံးရင်ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုမိကြီးတွင်ကြီးသွားတွေ့တယ်မိကြီးတွင်ကြီးတဲ့ကျသွားတယ်လမ်းအဲ့ဒီလမ်းဟာအပင်ငရဲသွားတဲ့လမ်းတောင်ထိပ်ပေါ်ကကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအေးဒီလမ်းအတိုင်းရှောက်ရင်တော့ နောက်ဆုံးမှမိကြီးတွင်နဲ့ကြာမှာပဲလို့သူကကြိုတင်ပြီးတော့ပြောနိုင်ဒီလမ်းကြီးအတိုင်းလျှောက်လာလို့ရှိရင်ကြိုတင်ပြီးပြောနိုင်ဒီလမ်းအတိုင်းသွားရင်တော့သေချာတယ်ဥပမာပဲခြေလမ်းတစ်ထောင်ပြည့်လို့ဒီတွင်းကြီးရောက်မဲ့ဆိုရင်ခြေလမ်းတစ်ထောင်ပြည့်ရင်ဒီကောင်ဒီထဲကြာတော့မှာပဲဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းလဲထင်တဲ့အတိုင်းမြင်တဲ့အတိုင်းလဲတကယ်ကိုဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါရသော်ဘုရားက မဟာတနာသင်္ခယတုတ်မှာဥပမာအနေနဲ့ဟောထားတာအပင်ငရဲဆိုတာနော်နိရယဂတိဆိုတာရှောက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီလိုလမ်းကြောင်းကြီးတွေသူကိုယ်တိုင်ကဒိဗ္ဗစကုညာနဲ့ကြည်တာနဲ့အကုန်မြင်ရတယ်ဒီလမ်းတိုင်သွားရင်ဒီစခန်းရောက်မှာပဲဆိုတာချွတ်တင်ပြောတာအေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကကိုရွေးတဲ့လမ်းဒုစရိုက်လမ်းကိုရွေးပြီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာငရဲတရိษံပြိတ္တာအတုတကယ်ဆိုဒီလမ်းကိုရောက်ကိုရောက်မှာ ဒီလမ်းရဲ့အဆုံးမှဒါပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိဒီလမ်းကြောင်းပေါ်တက်လိုက်တာနဲ့ဒီပေါ်ရောက်တော့မှာပဲသိချသွားတယ်ဒီစခန်းကိုရောက်မှသိကြတယ်ဟောဒီလိုဆိုလို့ကဲကောင်းပြီလူဘဝရလာလို့မပြည့်မစုံတဲ့လူဘဝရောက်ပြီမဲ့လို့သူဟာစိတ်ကောင်းနှလုံးမွေးပြီးတော့သူလမ်းရွေးတဲ့အခါမှာသူစရိုက်လမ်းကြောင်းကိုရွေးလိုက်တယ်အေးတွေးတဲ့အခါမှာလည်းပဲကောင်းတာပဲတွေးတယ်မှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိတယ် အေးကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ရတယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အမြင်ကလေးရှိတယ်သူများပစ္စည်းကို မတရားလိုချင်တဲ့လောဘမရှိဘူးသူတစ်ပါးကိုတတ်လို့ဖြတ်လို့တဲ့စိတ်တွေမရှိဘူးဆိုတော့ဟောမနောတုဆိုင်ဆိုတဲ့သူလမ်းကြောင်းရွေးတယ်နောက်ပြီးတဲ့သူလိမ်မပြောဘူးမှန်တာပဲပြောတယ်ခုံးမတိုက်ဘူးတဦးနဲ့တဦးတဲ့အောင်ပဲသူပြောတတ်တယ်ကျန်တဲ့စကားကိုမပြောဘူးယဉ်ကျေးတိမ်မွေးတဲ့စကားကိုပြောတယ် အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေကိုမပြောဘူးအကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောတယ်ဆိုဟောနှုတ်ဘက်ကလည်းသူ့စိုက်လမ်းကိုရွေးတယ်ကိုမုန်းနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲသူများအသက်တတ်ချင်းကရှောင်းနေအကျဉ်းနာတရားတွေထားတယ်လိမ့်မပြောအကျဉ်းနာတရားတွေထားတယ်သူ့ဥစ္စာကိုမခိုးဘူးစင်စင်ကြဲကြဲနေတယ်ယူသားတယ်သူတော်ဘာသာမယာမပြစ်မှားဘူးတစ္ဆာရှိရှိနေတယ်ဆိုဟောသူရွေးတဲ့လမ်းဟာတကယ်သူ့စိုက်လမ်းကိုရွေးလိုက် လူအခြေအနေကမကောင်းပေမဲ့လို့ရွေးချယ်တဲ့လမ်းကကောင်းသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတေသည်ချမ်းမဲ့မှာဘယ်ရောက်သွားတော့လို့ဆိုတော့နတ်ပြည်လူပြည်နတ်ပြည်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝတွေကိုရောက်သွား။ဘာဖြစ်လို့ကိုရွေးတဲ့လမ်းကမှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးတာဟုတ်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးတာအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီတုတ်တံမှာဘယ်လိုဟောထားတော့ဆိုခုနကနံပါတ်1အောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်လမ်းကိုလမ်းရွေးပြီးတော့ရှောက်သွားပြီဆိုတဲ့ပုံကူမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘလို့သုံးလုံးဆိုရင်အမောင်ထဲကလာပြီးတော့အမောင်ထဲပြန်တဲ့လူပဲလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ပေါ့အမောင်ထဲကလာပြီးတော့အမောင်ထဲကိုသွားတာသို့မဟုတ်အနှိမ်ကလာပြီးတော့အနှိမ်ကိုပို့ပြီးတော့နှိမ်တဲ့ဘက်ကိုဆင်းသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့လူတယောက်ဟာဘဝမှာအမှန်တမ်းနှိမ်ချနေရတဲ့အထက်မဲ့အလုတ်ကိုနှိမ်ချတဲ့အလုတ်ကိုလုပ်ရင် ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ကြသွားတယ်ကဲစဉ်းစားကြည့်လေလူနှစ်ယောက်ရှိတယ်တယောက်ကတွင်းတူးတယ်နော်တွင်းကြီးတူးတယ်တယောက်ကပယံလောက်ပြီးတော့တတိုင်းတတိုင်းဆင့်တယ်ပေါ့ကဲတွင်းတူးတဲ့လူဟာတွင်းနဲ့လေလေအောက်မဆင်းရဘူးလားအေးတွင်းတူးတဲ့လူဟာအောက်တစ်ဖြည်းဖြည်းနှိမ့်သွားတာပဲတတိုင်းဆင့်တဲ့လူကတော့ဟော တတိုင်းမြင့်သွားရင် तू မမိသည့်အတွက်ကြောင့်ညံမစင်ရဘူးလားညံစင်ရတော့ तू ကမြင့်မြင့်မသွားဘူးလားတိုက်တယ်တဲ့လူတွေကြည့်လေအောက်ကနေပထမတိုက်ဖောင်ဒေးရှင်းချတော့ကတော့မြေကြီးပေါ်ရက်ပြီးလုံးလို့ရတယ်အတော်လေးမြင့်လာတဲ့အခါကျတော့ညံစင်ပြီးအပေါ်ဟောမြင့်မြင့်မသွားဘူးလားမြင့်သွားတာဒါကြောင့်နီတိကျမ်းတွေကပြောတာတွင်တူးတဲ့လူကတော့နှိမ့်ကြသွားတတ်တယ်တဲ့တွင်တဲ့လေလူနှိမ့်လေပဲတဲ့ ဩတတိုင်းစီတဲ့လူကတော့တတိုင်းမြင်းလေသူကအထက်တန်းကြလေဒါကဥပမာအနေနဲ့ပြောတာအဲ့တော့ခုနကနံပါတ်1လူမျိုးဟာဘဝမှာနှိမ့်ချရတဲ့ဘဝဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့ရွေးလိုက်တဲ့လမ်းကလည်းပဲနှိမ့်ချတဲ့လမ်းကိုရွေးသည့်အတွက်ကြောင့်သူကနှိမ့်ရကနှိမ့်ရန်ကိုဆင်းသွားတဲ့လူနဲ့တူတယ်အောက်တန်းကြတော့ဒါဘသူရွေးတော့ကိုရွေးတာကိုရွေးတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဘဝ ပစ္စုပန်အနေထားဘယ်လိုပဲရှိရှိရွေးတဲ့လမ်းကနှိမ့်ကျသွားတဲ့လမ်းကိုမရွေးတဲ့ဘူးဆိုတာကိုဒါသိဖို့လိုတာပေါ့ဟောနောက်တစ်ခုဘဝတော့နှိမ့်ကျပါရဲ့ဒါပေမဲ့ရွေးတဲ့လမ်းကသူစရိုက်လမ်းကိုရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်နောက်ဘဝရောက်တဲ့အခါမှာနတ်ပြည်ဖြစ်သွားရသော်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကဒီတုပ္ပဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတဲ့လူနာယောဂဆွဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ရှိတယ် အမတမသနာဆရာကောင်းတယ်ညဆိုရင်သူ့ရဲ့ညီးတန်နေကြောင်လူတွေကမအိတ်ကြအောင်ဒါမို့သူ့ကိုသုပ္ပဗုဒ္ဓလို့နာမည်ပေးထားလူတကာကိုနိုးနေအောင်လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့သူကညီးတွားတဲ့သူ့အတန်ကိုကြားကြနေရတော့အဲ့ဒီလူတွေဟာညတကောင်ဆိုအိတ်မပြောကြရတဲ့အနေထားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဒီလိုဘဝမှာအလွန်နှိမ့်ချပေမဲ့လို့ရသော်ဗျာဟောတဲ့တရားတော်ကိုနာပြီးတော့သူ့မှာ တတ္ထာတွေသီလတွေသုဒတွေစာကတွေပညာတွေလို့ဆိုရင်ဒီအည်သွေးတွေသူရသွားတယ်ရသွားသည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကလည်းသေရောတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာနတ်သားသွားဖြစ်တယ်သူကဟောနိုင်ကြတဲ့နေရာကနေမြင့်တက်သွားတာလေသူရွေးတဲ့လမ်းပဲဒါလည်းသူကကောင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းဘက်ကိုရောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနတုန်းကလူတကာယွန်ရှာစရာ ကောင်းတဲ့ယောဂတွေကြီးအခုကြတော့ ဟောအလုံးကနေမော့ကြည့်ရတယ်အမတန်ချောမောလှပပြီးတော့နတ်စည်းစိမ်ခံစားနေရတဲ့နတ်သားဆိုအများကြီးကွာခြားသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလူစည်းစိမ်နဲ့နတ်စည်းစိမ်ကိုစာပေကျမ်းကမှာဘယ်လိုပြောထားတုံးဆိုရင်လူဘဝကတေပြီးနတ်ဘဝရောက်သွားလို့ရှိရင်စာထဲမှာရေးထားတာမြေအိုးကိုခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးကိုယူရတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ဒါပေမဲ့လေကိုမြေအိုးလေးကိုဘယ်သူမှမခွဲချင်ဘူးခွဲချင်လား မခွဲချင်ဘူးနော်နောက်ကရတာရွှေအိုးဆိုပေမဲ့လို့မြေအိုးတော့ဘယ်သူမှခွဲပြီးတော့ရွှေအိုးယူသွားမှာတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်အေးဘဝဆိုတာတွေ့တာမှုလေးတွေကတော့ရှိတာပေါ့ကောင်းပြီသူရွေးတဲ့လမ်းကြည့်ဘလောက်နှိမ့်ကြတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာတွေကိုမကောင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်မိရင်ပို့ပြီးတော့နှိမ့်ရံကနေနှိမ့်ဆင်းသွားတယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကအမှောင်ထဲကနေအမှောင်ထဲသွားတာ ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အောက်တန်းကျတဲ့ဘဝဆိုတာဘယ်သူကမှသူ့ကိုအတိမမပြုလို့အမောင်နဲ့နေရတဲ့လူနဲ့မတူဘူးလား။အေးအမောင်နဲ့နေတဲ့လူဘယ်သူကမှမမြင်ဘူးလေ။အဲသူ့ဘဝဟာလည်းပဲနှိမ့်ကြလွန်အာကြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူကမှအဖက်မလို့အတိမပြုသည့်အတိအမှတ်မပြုသည့်အတွက်ကြောင့်သူကအမောင်တွေကလူပဲ။အဲ့တော့အမောင်တွေကလူကအမောင်တွေကိုသွားတာဒီအိဗယ်ကိုဆွလို့တာပေါ့။အေးကောင်းပြီအမောင်တွေကလူကနေပြီးတော့ ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုရွေးပြီးတော့လုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမောင်ထဲကနေပြီးတော့အလင်းဘက်ကိုသွားတာနဲ့အတူတူပဲအနှိမ့်ကနေအမြင့်ကိုတက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အော်တော့မြင့်တဲ့လမ်းဆိုတာဘာလဲဆိုရင် သူစရိုက်လမ်းပဲဒီသူစရိုက်လမ်းကိုဘယ်သူရွေးတာကိုရွေးတဲ့လမ်းပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာเนาะဒါကဘဝမှာ အောက်တန်းကျတဲ့ ယောဂါတွေဖြီးစည်းပြီးတော့စာဝတ်နေမပြည့်စုံတဲ့ဆင်းရဲသားရှုထောင့်ကြည့်ပြီးတော့ရွေးချယ်တာကိုပြောပြကဲနောက်တစ်ခုလူဘဝမှာဟုတ်လားချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဘဝမှာကိုယ်အင်္ဂါပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့စားနိုင်တောက်နိုင်မကြောက်မကြအတိညာရှိရှိနဲ့ယသိနာနာလျာကိုယ်အင်္ဂါနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ရုပ်ရည်တန်တန်ပြတ်ပြတ်နဲ့လူဘဝရတဲ့လူတွေရောမရှိဘူးလား အေးအဲ့ဒီလူတွေကရော သူတို့ရွေးတဲ့လမ်းတွေကိုကြည့်အဲ့ဒါလို့လူကြည့်လိုက်တော့လူရည်တန်ကလေးပဲဒါလိုက်ဒါပဲမဲ့လို့ဆိုးလိုက်တာအရက်ကမိုးမလဲမှုပဲမရှိဘူးလားအဲ့ဒါလို့အကစားတွေလောက်တယ်တဲ့မိဘသားကောင်းမိမိဘတွေကမိမိမိကောင်းဖခင်သားသမီးဖြစ်ပေမဲ့လို့မိမိဘဆုံးမတာကိုနားမထောင်ဘူးအကစားဖက်တယ်အတော်စားတွေနဲ့ ဒုစရိုက်သမားတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့တေလေပြီးလုံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိဘူးလားပြောလို့ဆုံးမလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ပြီးတော့လူဆိုးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့သိုးသွမ်းနေတဲ့ပုံကိုယ်မျိုးဟာနော်အချင်းတွေကောင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ तू ရွေးလိုက်တဲ့လမ်းကဒုစရိုက်လမ်းကြီးကိုရွေးလိုက်တာဖြစ်တော့ကြကြတော့ तू ကခုနအပင်ငယ်ကျသွားတယ်ဟောအဲ့ဒီပုံကိုကြတော့ဘာလို့ပြောတော့ဆိုရင်ကြည့်အမြင့်ကနေအနှိမ့်ကိုဆင်းသွားတယ် တွင်တူးတဲ့လူနဲ့တူတူပဲသူကမြင့်နေတဲ့အနေထားကနေအနှိမ့်ကိုဆင်းသွားတာရသော်ဘုရားကတော့ဘလို့ပြောတော့ဆိုဟေးအလင်းထဲကနေအမှောင်ထဲဝင်သွားတဲ့လူတဲ့ဒီလူကဟုတ်ကလားငကောကတော့သူမိကောင်းဖခင်သာသမီနော်စားနိုင်တောင်းနိုင်ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချောမောလှပရဲ့တန်နဲ့ဒီလိုအလင်းရောင်ထဲမှာရှိနေရဲ့တန်နဲ့လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေကအမှောင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ အလင်းထဲကနေအမှောင်ထဲရောက်သွားတဲ့လူတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နောက်စားဒီတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့ဘဝတစ်ခုရောက်သွားဒီလမ်းကိုလည်းဘသူရွေးတာတော့ဆိုသူရွေးတာပဲပေါ့ကဲနောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒါလိုမျိုးဇာတိမှာမျိုးဇာတိဟာလူအင်္ကာတွေမှာလူအများကလက်ခံလေးစားရတဲ့မျိုးဇာတိမှာဖြစ်ပြီးကျမ်းမာတန်ဆွမ်းတို့စီးစိမ်ဥစ္စာနဲ့လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အဲ့ဒါလိုဘဝမျိုးကိုရရှိထားတဲ့လူတယောက်ဟာ သူကဘာရွေးတုံးဆိုကောင်းတဲ့ဘဝရောက်လာတော့ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်မှာပဲလို့ဆိုပြီးတော့ဟော သူစရိုက်လုပ်ငန်းကိုသူကရွေးတယ်သူစရိုက်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ရွေးတယ်အတွေးကလည်းပဲကုသိုလ်လုပ်ရင် ကုသိုလ်ရမယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ငါကောင်းတာလုံးဝကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုရှိတယ်ရှိုံနဲ့မကဘူးသူများပစ္စည်းကိုမတရားလိုချင်တဲ့လောဘသူတစ်ပါးကိုအလိုအလိုလိုမုန်းတိနေတဲ့ဒေါသမျိုးတွေသူ့မှာကင်းစင်တယ် ဒါတွေမကဘူးပြောတဲ့အခါမှာလည်းလိန်ပြောတာမရှိဘူးမှန်တာပဲပြောတယ်တူနဲ့တူမတက်အောင်မလုပ်ဘူးတက်အောင်ညင်ညွတ်အောင်ပဲလုပ်ပေးတယ်ဟောနောက်တစ်ခုကျမ်းနဲ့စကားမပြောဘူးဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ် तू ကတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့ရှင်ကျေးတဲ့စကားမျိုးပြောတယ်အကျိုးရှိတဲ့စကားတွေကိုပြောတယ်လို့ဆိုဟောကောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကို तू ကရှောက်ကာယကံမှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲ तू ကဘယ်တော့မှသူများအသက်ကိုရဲဆက်ဆက်တတ်တာမျိုးမလုပ်ဘူးတဲ့ သူများဥစ္စာဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်တယ်ဘယ်တော့မှမတရားယူလို့တဲ့စိတ်မရှိဘူးသူများပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတရားယူလို့တဲ့စိတ်ဘယ်တော့မှမရှိဘူးသူတစ်ပါးသမယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲသစ္စာရှိတယ်ပေါ့ဟောအဲ့ဒီလိုကောင်းမြတ်တဲ့သူဆိုင်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အခုရရှိထားတဲ့ဘဝအနေထားကလည်းပဲထင်သာမြင်သာပြီးတော့လူထဲမှာတင့်တယ်တဲ့ဘဝအလင်းရောင်တွေကဘဝရထားတယ် လုံနေတဲ့အလုပ်တွေကလည်းပဲလူချင်းမွဲ့တင့်တယ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်ရောက်သွားတဲ့ဘဝကြတော့လည်းပဲလူပြည်နတ်ပြည်ကောင်းမြတ်တဲ့ဘဝရောက်တော့အမြင့်ကနေအမြင့်မဲ့တက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးအလင်းကနေပြီးတော့အလင်းနဲ့ပဲသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလို့မြတ်စွာဘုရားကကောသလမင်းကြီးကိုပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးအနေနဲ့ခွဲပြီးတော့ဟောတာဘုန်းကြီးတို့တွေကဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့ချီချီရတယ်ဟော လူဒန်းစားနှစ်ရက်ရှိတယ်ဆင်းရဲမွဲတေပြီးအောက်တန်းကျတဲ့လူဒန်းစားကနေပြီးတော့မကောင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးတာရှိတယ်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုရွေးတာရှိတယ်အေးမှန်ကန်တဲ့မျိုးရိုးမိဘကောင်းပါရဲ့တန်းနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့ပြည့်စုံရဲ့တန်းနဲ့ဆင်းဒီကျမ်းမာကျမ်းမာတဲ့ရုပ်ရည်တင့်တယ်တဲ့အမျိုးမျိုးဖြစ်ပါရဲ့တန်းနဲ့ဒုစရိုက်တွေလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ် အဲ့လိုဘဝမျိုးကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဟောဒီလိုနှမျိုးခွဲလိုက်တော့အလုံးဟာပုဂ္ဂိုလ်က၄မျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီ၄မျိုးဖြစ်ရတာဟာဘာလို့တာတော့ပုဂ္ဂိုလ်နှမျိုးက၄မျိုးကွဲသွားတာဟာကိုရွေးချယ်တဲ့လမ်းတွေကိုကိုလျှောက်ကြတာပဲလို့ဒီလိုမှတ်ရမှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာဒီဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခြေခံအားဖြင့်ကိုရွေးချယ်လိုက်ကြတယ် အလင်းကနေအလင်းကိုရွေးတယ်ဆိုတော့ဒီတဲ့ရွေးချယ်စရာရှိသေးလားလို့ဆိုရှိသေးတယ်။ဘာတွေရွေးရခုမြတ်စွာဘုရားသာသနာတော်နဲ့ဂျုံတွေ့လာတဲ့အခါတာမန်သူစရိုက်လုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာတဲ့ကြည့်ဘုရားလောင်းနေကြတော့ပါရမီတွေဖြည့်လာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတို့ကြတော့အက္ခတဝကစုပန်ပြီးတော့ပါရမီတွေဖြည့်လာတယ်။ နောက်တစ်ခါမဟာသာဝကတွေကလည်းကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်ပြီးတော့စုပန်လာကြဂေါရဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောကလန်တို့ရှင်မာကတ္တဗတို့ရှင်အနန္ဒာတို့ဆိုမထင်ရှားပေဘူးလားမထင်ရှားရှင်အမတန်မထင်ရှားအလင်းနဲ့ကနေအလင်းလာတာအဆင့်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်လာတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလမ်းတွေကိုဘယ်သူရွေးတာတုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရွေးတာပဲပေါ့ကိုရွေးတဲ့လမ်းကိုကိုလျှောက်တာကြည့် မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကသောဏဆိုတဲ့တထေသားလေးတယောက်ရှိတယ်။အမတမချမ်းသာတယ်သူကသိချမ်းသာတယ်။သူကလည်းပဲအမတမနှူးညံ့သိမ်မွေးတယ်အဲ့ဒီလူက။ဘာဆိုဘာလုံးမမလုံးရဘူးအယူအယအပြုစုတွေနဲ့သူကနေတာ။ချမ်းသာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုခြေမွေးမီးမလောင်လက်မွေးမီးမလောင် နေရတဲ့အဆင့်တန်းမျိုးနော်။ အားလုံးအထိန်အရာတွေနဲ့နေတာဘလောက်ထိအောင်သူကလည်းပဲတိမ်မွေ့ပြီးနူးညံ့တော့ဆိုခြေဘွားတောင်မှအမွှေးပေါက်တယ်အဲ့ဒီသူ့ခြေဘွားအမွှေးပေါက်တဲ့ဆန်အမတန်မှထူးဆန်းလို့သူတို့နယ်ကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဗိမိတာရမင်းကြီးကတော့မှခြေဘွားအမွှေးပေါက်တာမမြင်ဘူးလို့သူ့ကိုခေါ်ကြည့်ရအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်ဒီလူကထူးထူးဆန်းဆန်းရှိတယ်တထေသာတောနာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောလိုက်တဲ့အခါဘုရားတရားကိုနာပြီးတော့ သူသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းဘယ်လမ်းလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်သူ့ဘဝမှာအမှန်တမ်းပြည့်စုံအမှန်တမ်းပြည့်စုံမြတ်စွာဘုရားတရားကိုသူသွားနာတာနာတာလဲသူနာခြင်းလို့နာတာမဟုတ်ဘူးဗိမိတာရမင်းကြီးကသူတို့ကိုဆင့်ခေါ်လိုက်တာတောနာနဲ့သူအဲ့ဒီနယ်ကတထေသားတွေအလုံးကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ဆင့်ခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါ အဓိကကတော့ဒီသောနာရဲ့ခြေပေါ်မှာ အမွေးပေါက်တယ်ဆိုတာကြည့်ချင်တာအဲ့ဒါလည်းပါအဲ့တော့သူကြည့်ချင်တာကိုဘယင်ကြီးမြင်လို့ရအောင်ဆိုပြီးသူ့ဖေကအကြံပေးလိုက်တာငါသားတဲ့မင်းဘယင်ဘက်ကိုခြေတော်ကြီးဆင်းပြီးတော့မထိုင်နဲ့တဲ့ဘယင်ကြီးကမင်းခေါ်တာငါသိတယ်တဲ့မင်းခြေတော်အမွေးပေါက်တယ်ဆိုတာသူသတင်းကြားလို့သူကထူးထူးဆန်းဆန်းမှုကြည့်ချင်လို့မင်းခေါ်တာဒီပြင်အကြောင်းမပါဘူးသို့တော့ဘယင်ဆိုတာမျိုးကဟန်ဆောင်တယ်လေ ဒီလူတွေကိုဆင့်ခေါ်ပြီးတော့သူကဆုံးမစကားပြောတာပဲဆုံးမစကားပြောရင်းနဲ့ဘယင်ကသူ့ခြေထောက်မှာအမွှေးပေါက်တယ်ဆိုတာကိုကြည့်တယ်ဘယ်တော့မှဘယင်ကသောနာငါနာလာသာမင်းချီပွားလှမ်းသာငါကြည့်ကျင်တဲ့အမွှေးဘယ်တော့မှမပြောဘူးဘယင်ဆိုတဲ့လူမျိုးကဟုတ်ကဲ့လားသို့တော့ဒီလူကနားလဲရသူ့ဖေကမှားလိုက်တယ်မင်းကိုခေါ်တာဟာတခြားကြောင်းမဟုတ်ဘူးဓမ္မလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါသားဘယင်ရှိရောက်တဲ့အခါ ဘုရင်ကိုအယိုသေးပြုပြီးတော့ခြေပေါ်အားဖော်ပြီးတော့တင်မြင်ခွေးထိုင်လိုက်ဘုရင်ကသူတွေ့ကျင်တာတွေ့သွားလိုက်မယ်လို့ကြံပေးလိုက်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရင်စီရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကို respect လုပ်ပြီးတော့အယုဒိပေးပြီးတော့သူခြေပွားကိုဖော်ပြီးတော့ထိုင်တော့ဘုရင်ကအင်းဟုတ်သားပဲဒီကောင်ခြေပွားအမွှေးတွေနဲ့ပဲဆိုတော့သိရပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကြီးကဆုံးမလာမင်းတို့အလုပ်ကြိုးစားကြဖို့နော် တိုင်းပြည်ရဲ့အခွန်ပတာတွေမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးကြဖို့စသဖြင့်ပေါ့လေလောကီရေးရကိစ္စတွေဘုရင်ကြီးကဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတော့ဗာပြောလိုက်တယ်ငါတော့မင်းတို့လောကီကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆုံးမပေးပြီတဲ့ဖះเจ้าတော်ကိုသွားလိုက်ကြအောင်ဝေလွန်းเจ้าတော်မှာဖះမဝေးဘူးဒီနားမှာရှိအဲ့တော့မင်းတို့ဖះစီသွားဖះကမင်းတို့တမလွန်လောကကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းတို့ဆုံးမလိုက်မယ် ဘုရားစီသွားကြအောင်ငါကတော့လောကီကိစ္စတွေဆုံးမပြီးပြီဘုရားကလောကုတ္တရာကိစ္စတွေဆုံးမလိုက်မယ်လို့ဆိုလွတ်လိုက်တာလွတ်လိုက်တာဘယင်ကလွတ်လိုက်လို့သူတို့ဘုရားဘူးသွားကြတယ်ဩဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီပရိသတ်ကိုဆုံးမဩရတာပေးတာတရားဟောတာဘုရားဟောလိုက်တဲ့တရားကိုနားလဲရတဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မသိဘူးအဲ့ထက်မဲ့ဒီတထေးသားကဘုရားတရားနာရင်နာရင်နဲ့ သူဘာအတွေးတွေပေါက်လာဓာတ်လောက်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တစ်ခုကိုကျင့်တာငါအိမ်မှနေလို့ဘယ်လိုလုပ်မှမကျင့်နိုင်ဘူးဒီအကျင့်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့ဇန်တရားတွေမတရားတွေဖို့တရားတွေကိလေသာအသောကုန်တွေရဟန္တာဘဝဆိုတဲ့ဒီအဆင့်နေနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုငါရအောင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုရွေးလိုက်တာလေအဲ့တော့ရွေးလိုက်ပြီးတော့တရားပွဲလဲပြီးတော့ဘုရားစီကိုသင်္ကန်းဘုဖို့လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားက မိဘစီခွင့်တောင်းခိုင်းလိုက်တယ်မိဘတွေကခွင့်မပေးခြင်းဘူးမပေးခြင်းပေမဲ့လို့သူကသာသနာပေါင်းနောက်ဆုံးကြတော့လိုက်လျောရတော့သာသနာပေါင်းသူဝင်သွားတယ်ဒါသူရွေးတဲ့လမ်းနော်ကိုယ်တိုင်ရွေးတဲ့လမ်းပဲရွေးပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစီတရားတောင်းပြီးသူကြိုးစားအထုတ်တယ်သူဘုရားဟောထားတဲ့အဆင့်တွေကိုဇန်တရားတို့မက်တရားတို့ဆိုတာသိရခြင်းရခြင်းသည့်အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ပြတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းသူကြိုးစားအထုတ်တယ် ဘလောက်ထိအောင်အာထုတ်တုံးလို့ဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကရဟန်းတော်တွေကဖဏစည်းတာမရှိသေးဘူးဖဏစည်းတယ်ဆိုတာမရှိဘူးခြေပွားတုံးလုံးနဲ့နေကြအဲ့ဒီချိန်မှာသူကအိမ်မှာနေတော့ကကော်စောပေါ်တွင်လမ်းလျှောက်တဲ့လူလေအခုသာသနာပေါင်းရောက်လာတဲ့အခါမြေကြီးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့အခါအမွှေးတွေကလည်းကျွတ်ကုန်နောက်ဆုံးကြတော့သူ့ခြေပေါ်အနုနုလေးကလမ်းလျှောက်ပါများတဲ့အခါကျအရေးတွေစုပ်ပြီးတော့ အဖူးတွေထပြီးနောက်ဆုံးမှခြေပွားကသွေးတွေထွက်လာတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်သူကလည်းကြိုးစားအထုတ်လမ်းလျှောက်တယ်ဖះဟောတဲ့အတိုင်းကြိုးစားတယ်နောက်ဆုံးမှခြေပွားနဲ့လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒူးလေးနဲ့ထောက်ပြီးတော့လေးပဲထောက်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်ပြီးတော့တရားထုတ်အဲ့ဒါလို့ကြိုးစားအထုတ်တာနဲ့နောက်ဆုံးမှသူ့စိတ်ထဲမှာအတွေးတစ်ခုဝင်လာငါရွရွချွန်ချွန်ကြိုးစားအထုတ်ရတဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ ဇံမဲ့ဖို့ဆိုတဲ့အဆင့်ငါမရဘူးဖြစ်နေတယ်ငါမှအဲ့ဒီအဆင့်မမီဘူးထမရဲ့အိမ်ပြန်ပြီးတော့တခြားကုသိုလ်ပဲလုံးမပဲဆိုအတွေးလေးဝင်တဲ့အချိန်မြတ်စွာဘုရားအနိနာရောက်လာပြီသူ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြမင်းဒုဘွားတော်ကစောင်းတီးတာကျွမ်းကျင်တယ်မဟုတ်လားကျွမ်းကျင်တယ်အေးစောင်းတီးတဲ့အခါမှာစောင်းကျိုးကိုဘယ်လိုထားရစောင်းကျိုးတွေဟာတိတ်ရော့နေတဲ့အခါမှာအတ္တမတာဘူး စောင်းကြိုးတွေတိတ်တင်းနေလို့ရှိရင်လည်းအတန်မတာဘူးဒါကြောင့်မို့စောင်းကြိုးဆိုတာမလျော်မတင်းထားပြီးတီးမှအတန်တာရတယ်သူကစောင်းဒီအမတန်မှကျွမ်းတဲ့သူဘုရားအဲ့ဒီဥမာ ပြောပြောပြီးတော့ဟောပြီးတဲ့အခါဝီရိယနဲ့တမာတိမျှအောင်ကျင့်ဖို့နီးလန်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသူမြတ်စွာဘုရားနီးပေးတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေနဲ့တမာတိစွမ်းအားတွေကြိုးစားမှုဝီရိယစွမ်းအားတွေကိုထိမ့်ညှိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကယန္တာဖြစ်သွားတယ် သူလျှောက်တဲ့လမ်းနော် သူရွေးတဲ့လမ်းကနေပြီးတော့သူလျှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြည်အမတန်မြင့်မြတ်တဲ့ဘဝကအမတန်မှအထက်တန်းကျတဲ့လူဘဝတစ်ခုကနေပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ဘဝတစ်ခုကူးပြီးတော့နောက်ဆုံးမှယဟနာထီအောင်ဖြစ်သွားကိလေသာအာတော်တွေကုန်သွားတော့အတုတဲ့အလင်းရောင်နဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲရှိမှာတော့အဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရွေးချယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ရွေးရမယ်ဆိုတဲ့လမ်းဟာ နောက်ဆုံးဟာဒီလမ်းပဲဗျာဟုတ်ကဲ့လားနောက်ဆုံးရွေးချယ်ရမယ့်လမ်းဒီမက်လမ်းဖို့လမ်းဆိုအောင်ရွေးချယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်မှာပဲပေါ့အဲ့ဒီလမ်းကိုမရွေးသေးသမျှကျန်တဲ့လမ်းတွေမှာတော့ဒုက္ခရောက်နေကြအောင်မှာပဲနောက်ဆုံးမှာအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေကိုရောက်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်ကင်းသွားတဲ့ဒီလမ်းကိုကိုရွေးတဲ့လမ်းဟာမဂ်ရှင်ပါဆိုတဲ့ နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းကိုပဲရွေးကြရမှာတဲ့တာမန်ဒုစရိုက်သူစရိုက်လမ်းလေးဆိုတာဘဝခရီးကိုလျှောက်တဲ့အခါမှာတက်တက်တာတာလူဖြစ်လိုက်နတ်ဖြစ်လိုက်မြမဖြစ်လိုက်တက်တက်တာတာသွားနိုင်ုံပဲရှိသေးတယ်။ပိုခြင်းဆင်းရဲနာခြင်းဆင်းရဲသိခြင်းဆင်းရဲတွေနဲ့နောက်ဆုံးမှတွေ့ချရအောင်ပဲ။ဒါကြောင့်မို့လို့နောက်ဆုံးဘုန်းကြီးတို့တွေကိုရွေးရမဲ့လမ်းဆိုတာဟာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းပဲ။အကယ်၍ဒီထဲမှာဒုစရိုက်လမ်းကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုးအောက်ရောက်ပါပြီ မှတ်ပြီနော်သူစရိုက်ကိုလမ်းကိုရွေးလိုက်ရင်တော့အလင်းနဲ့ပြန်ပေါ်လာအောင်ပါပဲနောက်ဆုံးမှာအဲ့ဒီသူစရိုက်လမ်းသူစရိုက်လမ်းနေတဲ့ပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်တဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာတက်လိုက်မိပြီဆိုတဲ့အခါဘုန်းကြီးတို့တွေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှိသွားပြီးတော့သာဝရငြိမ်းတဲ့အငြိမ်းတက်ကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ဘလို့လျှောက်တယ်လဲဆိုတာလျှောက်ပုံလျှောက်နည်းလေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့် အကျဉ်းလေးတွေပဲရှောက်ပေါ်ရှောက်နေထွက်လေဝင်လေလေးကိုအာယုံပြုတ်နေတာဟာလမ်းဒီလမ်းပေါ်ရှောက်လေတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကဲကိုချင်းတီလာလေးကိုစောက်တီလိုက် စောက်တီလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုချင်းတီလာကိုအင်အားယူလိုက်ကိုချင်းတီလာရှိတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုငါတီလာရှိတဲ့လူလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို confidence ယုံကြည်မှုလေးကိုကလေးတွေပြောတယ်မဟုတ်လားကီသွင်းတယ်လို့ပြောတာပါအေးကီလေးသွင်းလိုက်ပေါ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာအားတွေဖြည့်လိုက် ငါမှာကိုချင်းသီလတွေပြည့်စုံတယ်ငါအခုချိန်မှာငါးပါးသီလဆောင်းစောင့်တည်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကျိုးတာပေါက်တာမြောက်တာမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလနဲ့ငါပြည့်စုံတယ်လို့စိတ်ထဲကကိုယ့်ကိုဝမ်းသာအောင်ကြည်နူးအောင်လုပ်ပြီးတဲ့အခါဟောကမ္မထဆရာတွေညွန်ပြတဲ့အတိုင်းထွက်လေဝင်လေလေးကိုမှတ်ကြည့်လိုက်ပေါ့ထွက်လာတဲ့ဝင်လေလေးဝင်တဲ့လေလေးရဲ့ထိတဲ့နေရာလေးကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကြိုးစားပြီးတော့ မှတ်နေတဲ့အခါမှာကြိုးစားမှတ်နေတာကတမ္မာဝါယာမပဲအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးနဲ့စိတ်နဲ့အမြဲတွေ့နေတာကတမ္မာတတိပဲအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးပေါ်မှာစိတ်ဟာတည်ငြိမ်ပြီးတော့ကြသွားတာကတမ္မာသမာဓိပဲအဲ့ဒီထွက်လေဝင်လေလေးရဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားတာကတမ္မာသင်္ကပ္ပပဲထွက်လေဝင်လေလေးရဲ့သဘာဝကို သိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲပေါ့အဲ့တော့ ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းဟာဘယ်လမ်းတော့ကိုရွေးတဲ့လမ်းဟာဘယ်လမ်းတော့ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းပေါ်မှာရွေးတာအဲ့ဒါစတင်ပြီးတော့လျှောက်တဲ့အချိန်ကျတော့မညီမညာလေးတွေတော့ရှိအောင်မှာပေါ့လမ်းကအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးလမ်းဟာနောက်ဆုံးကျတော့တဏီတည်းဖြစ်သွားပြီးတော့တစုတည်းတစ်ခုတည်းကဲ့သို့စွမ်းအားတွေပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะအစဉ်တိုင်းတက်လာမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေဖြစ်မယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာ သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ချုပ်ဆုံးမှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့မက်ဆိုတဲ့ဒီဒီရှစ်ခုဟာစွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုကိုရရှိပြီးတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ပထမအကြိမ်မှာ အမြင်မှားမှုနဲ့တန်တရားရှိမှုကိုဖယ်ရှားလိုက်လိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါတဆင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့ကာမရာဂလို့ခေါ်တဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်စိတ်တွေလျော့ပါသွားစေလိမ့်မယ်ဒေါသတွေကိုလျော့ပါသွားစေလိမ့်မယ် နောက်တတိယအဆင့်ရောက်လာတဲ့အခါသူ့ရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကာမရာဂဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုစိတ်တွေရဲ့တွေ့တာမှုတွေရဲ့မုန်တိမှုဆိုတဲ့ဒေါသဆိုတာတွေကိုဖယ်ရှားပြလိုက်လိမ့်မယ်နောက်တတိယအဆင့်မြင့်လာတဲ့အခါဟောဒီမက်တွေပဲအလုံးအဆင့်အမြင့်ဆုံးအဆင့်ရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိတဲ့ကိလေသာအလုံးကိုဖယ်ရှားပြလိုက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒီဖယ်ရှားပြလိုက်တဲ့အချိန်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒါကိုရွေးတဲ့လမ်းရဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုပြီးဆုံးသွားပြီခုနကသောဏတထေသာလေးလျှောက်တဲ့လမ်းလိုပဲလမ်းဆုံးကို ရောက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအဲ့ဒီလမ်းကိုရွေးပြီးတော့လျှောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုရွေးတဲ့လမ်းဆိုတာမဂ်ကင်၈ပါးလမ်းဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအာလောသောတရားနာပရိသတ်တို့မှတ်သားပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လျှောက်လန်းနိုင်ကြပါစေကုန်တည်း ကဲမေတ္တာပို့ရမယ်တတဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေဖုံလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာ မနောတရတိတဝေတံပဝါယံတုသူကန္တကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပုအပ်မေတ္တာဓာတ်ဟု ရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗေတံကျွင်းမဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့ဤကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနန်းတို့သည် ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့တွေကြိုင်လိုက်၍နေကြပါစေကုန်တည်း